Сука, да. Малыши. Эй, я перед свой в очередной серии Metal 3. У меня есть проблема, снимаю на телефон, потому как мало-мало вот видеокамера. Сейчас она в ремонте, ремонт стоит 1200 гривен, гарантии на год. Поэтому, поэтому, поэтому снимаю на телефон Samsung S5610. Качество, конечно, не очень. Ну, знаю, сейчас знаю, как он будет пытаться. Вот. Значит, в прошлом выпуске я показывал и демонстрировал шесть своих аудиодисков моего проекта «Story Apart». Но это не все диски группы «Story Apart». Я демонстрировал шесть дисков, которые я продал. Сегодня я продал «One Apart», свой проект. Такой диск. Ну, One Man Project, Radical Brutal Death Metal. И Райскебал, новое издание. Тут есть кавер-версия на песню «Сплин». О, ну, группы «Сплин». Короче, короче, вот. Райскебал, Больно Парк тоже издание. Так, что я хотел сейчас сказать. Сегодня в выпуске, сегодня в выпуске я расскажу о подробнее о проекте Тойна Парк о дебютном альбоме «Metal Necroticism», но более детальную информацию ты получишь, перейдя по ссылочке внизу под видеороликом. Там есть официальная единственная группа на, на Фейсбуке. Переходи туда, вступай в группу, и ты прочитаешь статью о альбомы выполнено кассетин о начале истории группы Тольдопарт, кто участвовал и так далее. В последующих выпусках я буду, каждый последующий выпуск будет посвящен следующему альбому. И также, пока видеокамеры нет, более подробную информацию ты узнаешь, вступив в группу на Фейсбуке Торт Апарт. Вот, это единственная группа. Ссылочка под видео. Чтобы мне помочь э, в качественной видеосъемке, если ты хочешь помочь мне материально или подарить какую-нибудь, э, на твой взгляд, либо фото-видеокамеру, мне подойдет, вот у меня Nikon L820, это уже устаревшая модель, но мне подходит для съемки видео, и записи звука очень качественно, в отличие от этого телефона, то переходи по ссылочке внизу на мою страницу на Facebook Максим Пихов. Вот. И там пиши в ЛС, и там мы свяжемся. Вот. Я с удовольствием приму удар. Или, если ты в Харькове живу, встретимся. Или дам тебе данные, пришлешь мне, я оплачу доставку. Вот. Покупателю не за что, извини. Вот. Я <coughs> металл, а металл денег не приносит. Вот. Так, что еще хотел сказать? Вот. Да, ну, да, в принципе, всю, всю информацию узнаешь, вступив в группу на Facebook. Сейчас играет сингл Metal Necrotism 4, английская версия. Это издание 2019 года. Кстати, приходи, приходи в ЛФ-клуб, 23 ноября 2019 года будем отмечать 20-летие проекта «Турнабой». С нами выступили такие команды, как... Ну, об этом ты узнаешь. Зайдем в группу «Турнабой». Станешь членом группы, и только тогда ты узнаешь об этом. Все. Пока-пока. Well,